Falsos cognados. Los falsos cognados son palabras de una lengua que son idénticas o muy similares a vocablos de otra lengua. ¿Cuáles son algunos ejemplos de falsos cognados? Librería, bookstore, library, biblioteca. Embarazada, pregnant, embarrassed, avergonzado pariente, family member, parent, madre, padre. Soportar, to put up with, to deal with. Support, apoyar. Carpeta, binder, carpet, alfombra. Lectura, reading. Lecture, explicación. Conferencia, presentación, clase,